Tu n'es que ma vie. Oh oui, prends-moi, prends-moi tel que Amen. Sans faire, tu sens la Oh, tel que je suis, tel que je suis. Oh, mon Seigneur. Ah, oui, Seigneur. Mais elles sont puissantes pour renverser. Béni soit l'éternel mon rocher. Et Yes, mets debout. Nous pouvons chanter 216 en français du recueil des chants d'espérance. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire. Parè tanosye, ouvekèm, te bonche beni. Emen, nan e besye. Bonche beni. Yes! Acha kwa kwa isle bebel, Polenay pote, Pikwa batay la, E la nou meni terle, Boutche beli, boutche beli, boutche beli, Thank you. Thank you.